Ibrahim Kasa ali mu kkomera ali ku poliisi e Kawempe ensonga ezimukwasizza ziizino tezinnategeerekeka wabula tumusabira aveeyo mirembe munnamawulire munnaffe omukuukuutivu omukozi wa spark tv tukusabira oveeyo mu mirembe nga tewali kikutuusiddwako essaala zaffe nga bannamawulire n'abawagizi bo ziri nti oveeyo wabula tuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa era ibrake mukasa ensonga ezamukwasiza tezinaba kumanyika wabula nga kimanyikiddwako nti ali ku poliisi ekawempe n'okutuusa kakano ffe nga ffe waneeno ku kyano yaffe twagala tuteeke eddoboozi lyaffe lino wano nga tugamba nti abantu nga bano bapublic figure abantu abalina following bw'abanga akusobezza bw'abanga akunyiizizza bw'obanga omubanja bw'obanga okola ki kyandibadde kyamagezi nnyo era kyandibadde kirungi n'omukwata n'omukubira akasimu n'omukwata n'omuyita ewuwo n'omukwata ne mumiitinga mu kifo kyonna kyonna kyonna ewali private before nga tonajja mu mm, mu mawulire before nga tunagenda ku poliisi before nga tunagenda mu bamateeka nemuba nemugezaako okusontinga ensonga zino eno so abamu bakola ekintu kino eno kutattana manya ga bannaabwe so abalala bakikola nga balina ensonga engeri gyekingi tetunamanya nsonga yamukwasiza ffe nga ffe tumusabira kyonna kyonna ekimuliko tumanyi ibula ngaomuntu atalina buzibu omuntu owabantu naye era ngaomuntu tasobola kuba nti abeera perfect kikumi ku kinnaakyo nolwekyo abantu abamu babasobeza ababa bakubanja babamubanja ne bakuyisiza obubi mu ngeri emu oba endala tusaba omuyite mutuule muteese mwogere so ensonga ezo zisobola okugonjoola nze ngaomu nali nsisinkanyeko ibra kemukasa omulundi sigumu seebiri gyetukolera emirimu wamu ne wali eri ku mpewo ku serena netunyumyamu ngaomuntu muntu talina buzibu muntu wa bulijjo sijja musalira musango kubanga asiri katonda newankuwadde ogusalira yenayena eyamukutte bangi bavuddeyo nga bagamba nti ensonga eri emabegawo okukwatibwa kwa ibulaka mukasa nti erimu ensonga za godfather sikiwaako bukakafu sikinaako bukakafu so nga ate abalala bagamba nti birimu sheeka omaru era yakiri emabega ekyo nakyo sikiinaako bukakafu era sikiinaako bwino wabula essaawa yonna yonna ye ngaomuntu bwanaaba avuddeyo ajja kujja atuwe saidi ye era ajja kujja atubuulire saagala kusala saagala kwongera byanjwanjwanja wabula nze eddoboozi lyange liririmu nti omuntu waba omukutte genteeka ku gundi eno ndiirimu omuntu nti waba omukutte obeera omuttidde emirimu gye oyonoonya erinnya lye okoze eki na buli kimu so nga ate erinnya terizimbika terikoleka bannange amannya gava wala amanya abantu bano bagatobera tetumanyi biki bye bayitamu okufuna amanya gaabwe n'olwensonga eyo n'olwensonga eyo abantu bano tubazze nga ebbali abamu baba baana baffe abamu tuba bakkojja baabwe abamu tuba basenga baabwe muzze ebbali bw'olaba ng'agaanyi bw'olaba ng'alinamu ku mawaggali yita abantu abamuli kuloozi mubuulirire ng'omuntu mulage ensobi ye nti eri wano so tomukwata bukwasi tovaayo mukwata muswaza nga ye omuntu ffe ngaffe abamu tujja kulowooza nti mumulwana abamu babakwata lwakubalwana nga olaba bakwata ba alien skin abalala babakwata lwamannya gaabwe abalala babakwata lwa progress zaabwe so kati omuntu yenna yenna ali emabega wa kino tukusaba mubowembeefu oveeyo oyogera ensonga eyakwasiza naye tekikwetagisa nakujja mupabuliiki debbali itayibula wabula wona ovaayo nga wamuyita nemugano nemulemerwa okusootinga ensonga noyitako nakwaba abali close neyibula ensonga nezigana okugonjoolwa awo nja kuwa benefit of doubt ne bwe kiba nga wavuddeyo buvi nojja n'okwata omuntu oyagala omuswaze oyagala omudegradinge oyagala okakkanya erinnya lye oyagala ose ebitiibwa bye abantu nga bano babeerawo nga balina brands zaabwe bazimbye amannya gaabwe um, babeerawo nga ba brand ambassadors aba ebintu ebimu balambakola obulango bwebintu ebimu kati wovaayo n'omutandika omukola mumbeera eno bannange tulumirirwe amannya gabannaffe nga banaffe twagala okulumirwa amanya agamanya gaffe bwobanga toyagala bakulwane fuba nnyo okulaba nga tolwana muno omuntu aba alina sakisesi gyatuuseeko tetuleke mulwana nkyesigamya nnyo awo ku lwansonga iburamu mulabye okumala akaseera era mmanyi ebitiniku ebyo biki byayiseemu okuzimba erinnya lye n'olwensonga eno fenna fenna abali emabega w'ekintu kino eno aba akikoze mu bubi mu bulungi mu mutima mulungi oyinza okuba akikoze ngaokikola kwetaasanga ggwe naye si yengeri entuufu tetwandyagaliza muntu yenna yenna kkomera kaluba olunaku lumu bwe luti ate okusiba omuntu oba okumuteeka mu kkomera si yengeri yokka yokka yokka ey'okusolovinga ensonga tubeeremu omutima ogw'obuntu wakati nga tusemberera ekisiibo sandyagadde omuddu wa allah ibrahimu kasi omukozi wa spaka tv yidi agitandikire mu kkomera tekyandibadde kirungi tekijja kwesiimisa naawe tojja kifunamu mikisa munnange wenna wenna akiri emabega so nolwensonga eno eddoboozi yange liri nti ibrahim kasa afune obwenkanya ajje bambi eyamukutte yenna jangu vaayo mugende muteese ebintu biggwere eyo mpolampola bino ebintu tebyandize na mumawulire tebyandize naye olwokuba nti kyakutte ku munnamawulire munnaffe tulina okuvaayo ne tulwana ne tuteekako eddoboozi lyaffe nga tusaba asonyiyibwe bw'aba ayina bwe yasobya bw'aba ayina kye yakola asonyiyibwe bw'aba ayina kyabanjibwa ng'ayina byabanjibwa bisobola okugonjoolwa bisobola okugonjoolwa mu buntu nga tebizze na mu mawulire tuleme okuswaza mannya g'abantu tuleme kubadegradinga kubazza ku ziro bannange erinnya zibu bannange erinnya terizimbika nze mmanyi kyempiseemu wano eno kulwensonga z'omuntu wange omu n'ebyo ebyatuukawo mmanyi ki kyekitegeeza tuleme kusamanya g'abantu wansi bizibu nnyo kizibu nnyo omuntu okuzimba erinnya kizibu teri kintu kizibu nga kuzimba linnya ate olaba omuntu ng'azimbye erinnya n'alimaintaini nga n'alibeerawo lekamulwana bannayuganda tweyagalize banadiini tweyagalize abavubuka tweyagalize emigi gyemiti egize tuleke obbalwana lwaki ddaddala omuntu wandivuddeyo n'okwata omuntu nga ibula n'omusiba n'okwata omuntu nga ibula n'omusiba si kintu kirungi tekitusanyusiza ngaffe weewaawo nti tetujja kwekubira sayidi emu nti naawe wenne yamukuta oyinza okuba oyina ensonga zo naye E, e, ensonga yaffe eriemu ensonga yaffe nga bannamawulire ensonga zino zisobola oteesebwako zisobola okgonjoolwa nga tezize namawulire mwebale nnyo okumpuliriza nsigalawo waneeno nga mbaweereza mpolampola na buli kigenda okuba nga kituukawo tugenda kuba tugenda mu maaso n'okukikuwa era nga tukikuwa tugenda kuba tukwapudetinga na buli nsonga egenda mu maaso weebale nnyo weebalire ddala